pekat ku ombo kaya samudra bisa wae nekano meko angin kaya kraon tresno kuya aku rogo jero ati anane kurgo nanging kaya daono kaya mbok sia-sia retese lo nelesi pipi wis karse nutuk sampe semene sing ilang ben wis ilang Tak Tak aku aku ก็บในประเทนกูกูเอ็มไลอยู่กับคนตนอากูตารสเวสเบกากูเป็นพังฮิยานัทโอจอมบาลีนิงอากูเย็นลาเ tresno Kue mokoye samudro Biso wae nekano mekro Nangin Koyo kraono Tresno Kuyo aku lupu Wenjeru ati anak likur kue Nangin Koyo daono Koyo mbok sio sio Rete selo Nelo sipik Wis karse nutup sampai semene Sing ilang Ben wis ilang Gudo atiku Ngageti batinku Kue melayu Rekondoning aku Taruh wis pegat Kue pengkhianat Ojo balik ning aku yen Larani aku then I could